سڵاوی خوای گەورەتان لێ بێ ئازیزان بە ڤیدیۆیەکی نوێ دێمەوە لاتان لەم ڤیدیۆیماندا باسی خۆناساندن دەکەین تێبینی و ڤیدیۆیە پەیوەندی بۆ نییە کە گوتم ڤیدیۆی فێرکاری شێوازی قسەکردن دادەنێمە شتا ڤیدیۆیەکەی دیکەوا لەوەیە نەگەیشتوەتە دو لایک هەتا دەگاتە دو لایک ڤیدیۆ ڕدەگەم کە گەیشتێ ئینشاالله دەست بەوانەکان وێن دەرێژ دەکەین بەزە ڤیددیوی خۆمن ناساندنە Türkmen, babamsa Kürt. Ben Erbiliyim. Erbil'de yaşıyorum. Lise son öğrencisiyim. Evliyim. Ve daha e, Türkçe öğrenmeme en büyük sebep olan dizileri izlemem. Zaten bizim evde herkes Türkçeyi çok iyi biliyor. E, dizilerden dolayı küçüklüğümüzden beri dizi izliyoruz sürekli ama sürekli dizi izliyoruz. Neyse konumuza geçelim. Siz de Türkçeyi çok iyi konuşmak istiyorsanız bir arkadaş bulun ve onunla konuşun. Konuşarak Türkçeyi daha iyi öğreneceksiniz. Neyse, konumuza geçelim. باشە بەڕێزە ئەو پرسیارە زۆر لە بۆم دێت چۆن فێری زمانی تورکی بوو ڤیددیۆیەکی خصوصیشم داناوەکە چەندی ڕەوی داواز دەکەم بۆ فێربوونی هەر زمانە کە بتێ نەک تەنیا تورکی هەر زمانە کەمە بەستر بیت بۆ شێوازە فێر بە کە حەزت لێ ئەگە حەز لە فیلمیە تەمشا فیلمی تورکی ئەگە حەز لە مەسەرەن کۆرسە بەشداریش کۆرسە شکە ئەگەر حەزت لە شێوازی ترە بە شێوازی تر بیکە بەڵام گرنگتریش بۆ ئەوەی فێری زمانەکە ببیت دەی بچێ ناو قوڵای زمانەکە بۆ نمونە و مۆبایل زیرەکی کە لە دەستە بیکە ساو زمانێک کە حەز لێ فێری ئەوانەی دەوروبەر گۆڕە بۆ زمانێک کە حەز لێ فێری یەکەچی لەگەڵ چەند کەسێک بگەڕێ کا و زمانە دەزانن ئەو بە ئاسانتر دەچێ ناو زمان پرسیاری دووەم تورکی بە نووسین دەزان بەڵام قسەی پێ ناکەم ئەگەر دەتەوێت قسەی پێ بکەی بە زمانی تورکی یعنی هەندێک شتێ دەزانی بەس قسەت پێ ناکرێتن حەڵ بدا کەسانی بێگانە بناسە کە ئەو زنامانە بزان بیان ناسە بە تورکی قسەیان لەگە بکەم چەند لە فەیسبووکی بی چ لە جێگیکە بیتن بە قسە کردن زیاتر فێر دەبی یانیش مەسەن لە وڵاتە بژی زووتر فێر دەبی ئەسڵەن لە وڵاتە چی بژی کە بەخۆی ئەو زمانە بیتن هەماوەچی کورتی دەوێتن هەتا فێر ئەماوە چۆڵە درێژی ناوێت حەسە زیرەچ کەسە کەشە بڕانی بۆ نمونە ئۆ ئی دەڵێ لەگەڵ و سیرکەن لە دوو پیت پێداتەوە واتەوە دەنگدارە بزوێنە پیتەکە لە نوینجەکان چنە ئێمە پیتی ئەستورمانەیە لە زمانی تورکی لەگەڵ پیتی ناسک پیتە ئەستورەکان لە زمانی تورکی ئا ئ ئۆ ئەوە بۆ کاتی ئێستایە لەوانەکان پێش باسی کاتی ئێستان کرد حەز ناکەم دووبارە بسمەوە ناباڵەتەکە ئەو بۆ کاتی ئێستایە یا پ یۆ رو بازیایەک پێش پەکەی پاکە پیتێکی دەنگدارە پاچی دەنگدار نییە کەواتە دەچێت پێشوی ئەوەی پێش پەکەی دەنگدارە یا یا پ یا پ ئەوە لە کاتی ئێستادا هە چکارێکە و قاعدێکی زیایە بەس مەبەستی ملێکانەوە بوو تەرکیز دەکەنە سەر پیتەکانی پێشەخۆی پیتەکانی پێشەخۆی زۆر گرنگ سەرکەش ڕاپرسینە سەر پرسیارەکانی دیکە کە بە دەبارە لە بۆمان دێتن ئەم ناڵم دوبارە دەڵێن دەبارە چکۆ پرسیارانە زۆر زۆر لێن دەکرێتن تازە باسی ئەوم کرد کە سۆفێری زمانی تورکی بوومەوە خۆم هی من ئاوا بووی تو لەوانەیە بە زۆرە چی دیکە لەوانەیە لە کەناڵی من فێبی شەر نییە هەموو کەس بە ڕێگە چی بە ڕوانە زاحەتی بینی هەزار کە زێ بازار ڕێگەی ڕۆشتە و زاحەتشان نییە شێواز خوێندنەوە لە زمانی تورکی ئەو چتەم زۆر داوا لێ دەکرێت شێوازی خوێندنەوەی بنووسن باشە بەڕێزانم پرسیارە پێنەگوێ ئەمە ئەمە شێوازی خوێندنەوەی کوردسوود یا یامور یا مور شێواز خوێندنەوەی کوردسوود غی دانێم غەڵەتە دانێنێم غەڵەتە هەندێک وشە هەیە کە پێویستە بە خۆت بیزای پیتەکە فێر بێتا فێری شێواز خوێندن و پێش لە بەرهەنجێ ڕزاتان لێ خۆتان فێری پیتەکە بکەن چونکە زمانی کوردی کاتێک دێنی سەر شێواز خوێندنەوەی هەڵە دەکا بە تایبەتی لە پیتە دەنگدارەکان و هەندێک پیدەیە کە زیایە ئەسا بۆ نمرە چێ یاخود جێ بۆ نمونە دەڵێن چاونەوجا یاخود چاڵماک ئسام نەو چای کوبنووس لە پیتی کوردی خۆم بەلاتنی بنووسم یا بە پیتی خۆمە بەڕێزانم ناکرێت